La mobilitat és també un element clau per garantir el benestar i la igualtat d'oportunitats. Per això el model de mobilitat que volem per Barcelona ha de respondre a les necessitats de la majoria. Ha de ser eficaç, accessible, socialment inclusiu. Una de les peces que considerem claus per la mobilitat des d'aquesta perspectiva que hem dit a nivell no només de ciutat sinó metropolità i que des del principi vam començar el mandat situant-ho al centre de l'agenda, que és la connexió dels tramvies. Els estudis previs, que només arribar al govern municipal es van encarregar, estan molt avançats i s'està complint amb el calendari previst. I, de fet, la, la, la previsió que tenim és que la finalització d'aquests estudis es preveu per finals de febrer del 2016. Això ens ha de permetre iniciar durant aquest mateix any la redacció del projecte constructiu. I si no hi ha cap entrebanc, la nostra voluntat és iniciar les obres al llarg del 2017.